مرحبا أصدقائي اليوم جبت لكم طريقة لتنظيف آه، أجزاء اللي موجودة بداخل المحرك طريقة جدا سهلة تشتري هذا المنظف لوبريكس صنع في الإمارات من الأدوات الاحتياطية اللي تقريبا سعرها 8000 إلى 10000 دينار هذا شغله كالتالي شباب هذا أولا يعني يقلل من استهلاك الزيت ويعمل على زيادة كفاءة المحرك إضافة إلى نعومة في أداء المحرك الصير ويقلل من بعاثات الغاز اللي موجودة بداخله وغيرها وكذلك آمن على الأجزاء اللي موجودة بداخل المحرك يعني بالنسبة اهل السيارات اللي اللي تصعد عندهم الحماوه ويخاف آه، انه تخبط عنده مي ودهن انصحه انه ينظف بهذا المنظف ونصيحه شباب اذا ردت تنظف الاجزاء اللي موجوده بداخل المحرك نصيحه لا تنظف بغاز لان انتم تعرفون الغاز والمضار اللي يسويها بالمحرك انه يعوج الولفات ويعوج الواشرات اللي موجوده بداخل المحرك ما يسبب اذيه إلى أجزاء المحرك بينما هذا المنظف هذا جدا ممتاز يعني عمله آمن ويزيد كفاءة المحرك وفد شيء راقي وإن شاء الله تستخدمونه وتشوفوه آه، راح أشوفكم طريقة الاستخدام مالته راح نشغل السيارة تقريبا من خمس دقائق إلى عشر دقائق اخوان بعد ما صارت عشر دقائق طفي السيارة وتنزل الدهن القديم وتضيف دهن جديد وفلتر جديد راح تشتغل عندك بصورة جدا طبيعية وافضل من السابق تحياتي للجميع آه، لا تنسى الاشتراك بالقناة حتى الكل يستفاد مع السلامة